siro kandet lepeng lo nyulok di lakin ya kayak gurunda abang lepeng lo langga kayu kasih media mata na lepeng lo jurje ulau nih kobong bang so lepeng malang lepeng mimirun di lepeng lo wuri yugo luaran tudu je ayah kucu kucu alu mimiat tuh kocang mamel di kucing momona cha atuna gig hajo halu konde mede pero glin konda tina ala pango durjedo kude bes denda kulati yuko keji au ponda mede tum ko bane nangiro dok na lu jogo mong ala pengna Udah banyak dulu nunggu Hanya bak mwandilye anititu kona lomeda kona lomeda kwekwele lolopango yoloba omendikukwida ulepe ro lang lopeng namo moral ikin oding nang lopeng lumiat duit kumoju kode olapang la meon dikeji komun dipuja lopeng juga, kode ilunda piong nama mata Menggodeng dat jam bola pengen ada lorong நாடகங்கள் அவங்க பேசினவங்க பூஜைன்னு dall'ona ancora e loro che kona lo lomeda kona lo lomeda niona kwekwele kona lomeda kona lomeda quickly. brûler, la ma tu metta ku huda oporto lu ni jukin, di di di le ngoro kwa, bire Seperti kan? di Yemen Ngagri niki ne la wutu Nani ngis ngarande ta o yesi te komon Tema ya to le jore na put ko on da wori gi gitu dul giri Esko boja Ko kon tiana Tuinga